problem is believing. Le problème c'est pas votre the problem is the content is not true. Le problème c'est que le contenu de ce en quoi vous croyez n'est pas vrai. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Listen. Écoutez. The days that are coming. Les jours qui viennent. Will require authentic Christianity to stand the test of time. Exiger que vous ayez une vie chrétienne authentique. The rate at which so many people la vitesse à laquelle beaucoup de gens, preachers, y compris même les prédicateurs, des hommes d'affaires, family people, des personnes de famille, and our children, et nos enfants, are running away from the things of sont God. en train de s'éloigner de Dieu. It tells that something about their foundation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de leur fondation qui n'a pas été bien posé. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? For lack of a job, for lack of a job. Ah, parce qu'il n'y a pas de travail. A believer can leave the Lord. Parce qu'il n'a pas de travail. Un For lack of marriage or a child. Parce que peut-être tu te tu a believer marié, walks away from church. Tu t'éloignes du Seigneur. For a little persecution or à insult. À cause d'une petite persécution. The believer says, I'm tired. Le croyant dit, je suis fatigué. But when you read your Bible, Mais quand vous lisez votre you Bible, will see men that stood for vous God allez voir des in the face of any and everything. pour Dieu It was Job de toute that said, C'est eux. Job said, though he slay me, Job a dit, même s'il me yet tuait, will I trust him. je vais toujours avoir confiance It en lui. there is need for a redefinition Ça veut dire qu'il est nécessaire de of redéfinir our ideas about the faith life. que nous nous faisons de la vie de foi. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The Bible says, La Bible dit, nevertheless, the foundation of the Lord standeth sure. La fondation de l'Éternel tient ferme. There are many foundations. Il y a plusieurs fondations. There's the foundation of philosophy. Il y a une fondation de la philosophie. There's the foundation of intellectualism. Il y a la fondation de l'intellectualisme. There's the foundation of religion.